हाय फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा best app locking application for Android mobile Android mobile में एप्लीकेशन को ऐप लॉक करने के लिए बेस्ट ऐपिंग ऐप लॉकिंग सॉफ्टवेयर कौन सा है बोल के इसके लिए मैं प्ले स्टोर पर जाऊँगा देखिए ऐप लाकर बोल के टाइप करिए इधर सर्च बार में इधर सेकंड में दिखा रहा है ना ऐप लॉकर बोल के उसको क्लिक करिए उसके बाद उसको इंस्टॉल करिए अपने मोबाइल पे हाँ, देखिए ये इंस्टॉल हो गया इसके बाद ओपन कर रहा हूँ इसको मैं इसको ओपन करिए ये पिन पूछ रहा है ये पिन के बारे में आपको बाद में बताऊंगा मैं फ़िलहाल इसको फोर डिजिट पिन सेट कर रहा हूँ मैं ये पिन पूछ रहा है कन्फर्मेशन के लिए ओके कंफर्म पिन कंफर्म होगा उसके बाद ये पैटर्न पूछ रहा है ये पैटर्न सेट कर रहा हूँ मैं देखिए कंफर्म हो गया ये पैटर्न उसके बाद ये एक्सेसिबिलिटी पूछ रहा है अपना मोबाइल पे ये ऐप ला कर को एक्सेसिबिलिटी दूंगा मैं देखिए इधर ऐप लॉकर सॉफ्टवेयर है ऑप्शन इसको ऑन कर रहा हूँ मैं एसेसबिलिटी देख देख रहा हूँ दे रहा हूँ मेरे एप्लीकेशन को उसके बाद बैक जाऊँगा देखिए ऐप लॉकर ओपन होगा ये पैटर्न पूछ रहा है ड्रा पैटर्न अनलॉक करने के लिए देखिए मैं अनलॉक कर रहा हूँ ये पूछ रिकमेंडेड एप्लीकेशंस को अनलॉक करना बोल के पूछ रहा है मैं फ़िलहाल कैंसिल कर रहा हूँ इसको मुझे नहीं चाहिए इसके बाद इसका ये ऐप लॉकर का इंटरफेस ऐसे होगा जो भी एप्लीकेशंस हमारे मेरे मोबाइल में इंस्टॉल हो चुके हैं उसको इधर साइट पे दिखाया जाएगा जो भी एप्लीकेशन है वो वो एप्लीकेशन को साइट पे दिखाएगा उसके बाद उस एप्लीकेशन के बाजू में भी ही एक अनलॉक सिंबल होगा वो सिंबल यूज़ करके हम लॉक और अनलॉक कर सकते हैं वो एप्लीकेशन को देखिए मैं इसके सेटिंग्स के बारे में आपको बताऊंगा मैं पहले वो लॉक पैटर्न दिया ना और पिन भी दिया फोर डिजिट वाला पिन भी दिया वो पिन दो भी इम्पॉर्टेंट है देने देखिए screen lock screen type pattern और पिन मैं पिन पिन सेलेक्ट करूँगा तो पिन पूछेगा फोर डिजिट जो भी मैंने पहले दिया वो पूछेगा वो फोर डिजिट पिन अगर मैं पैटर्न सेलेक्ट करा तो मेरे को पैटर्न पूछेगा अनलॉक करते वक्त एप्लीकेशन को और लॉक करते वक्त हम्म, उसके बाद हम्म, ये है ना हम सेटिंग्स हम्म, में जाके रीसेट भी कर सकते हैं पिन को पिन को रीसेट करूँगा रीसेट कर सकते हैं पैटर्न को भी रीसेट कर सकते हैं हम्म, कुछ नया पिन एंटर करना है और कुछ नया पैटर्न यूज़ करना है का तो इसके ज़रिए हम रीसेट करके यूज़ कर सकते हैं ये रेटिंग का पूछ रहा है इस, इसके बारे में कुछ प्रॉब्लम नहीं उसके बाद देखिए मैं एग्ज़ाम्पल पे एक एप्लीकेशन को लॉक करूँगा फ़िलहाल मैं कैलकुलेटर एप्लीकेशन है ना एंड्रॉयड मोबाइल में उसको लॉक करना चाहता हूँ उसके बाजू में ही अनलॉक सिंबल है उसको प्रेस करूँगा तो लॉक सिंबल आ जाए उधर वो कैलकुलेटर एप्लीकेशन के बाजू में ही लॉक सिंबल आ जाएगा पहले पहले था अनलॉक सिंबल मैं उधर क्लिक किया तो वो लॉक सिंबल में आ गया मतलब वो एप्लीकेशन अभी लॉक है चलो चेक करते हैं एप्लीकेशन वेदर लॉक है यार ओपन है बोल के मैं बैग जाऊंगा पूरा बैग जाऊंगा मैं पूरा बैग आ गया बाद में मैं जाऊंगा कैलकुलेटर एप्लीकेशन पे कैलकुलेटर एप्लीकेशन इधर है इसे मैं क्लिक करूंगा देखिए ये पैटर्न पूछ रहा है कई का तो हमें अनलॉक सेटिंग्स में पैटर्न बोल के सेलेक्ट किया इसलिए अनलॉक पैटर्न uh, पूछ रहा है मैं मेरा पैटर्न दूंगा इसको देखिए ये ओपन हो चुका है एप्लीकेशन इस इसी तरह हम इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं हमारे सिक्योरिटी के मुताबिक हम पिन फोर डिजिट पिन के ज़रिए और पैटर्न के ज़रिए एप्लीकेशंस को लॉक कर सकते हैं thank you for watching this video दोस्तों इस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही thank you for watching this video thank you दोस्तों थैंक यू वेरी मच